हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं कुछ नंबर कुछ प्राइसेस दी गई हैं इन प्राइसेस को हम माइनस में लेके आना चाहते हैं तो एक तो तरीका यह हो सकता है कि यहां पर आप जाइए और एक एक करके माइनस लिखते जाइए दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका शॉर्टकट की क्या है कैसे करेंगे आइए समझते हैं सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप सेलेक्ट कर लिया इसको कॉपी करिए इसको ठीक है तो सेलेक्ट किया इसको और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया अब इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस पर आपको ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है ये तो छोटा सा है ना आपके पास बहुत बड़ा डेटा भी हो सकता है जिस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने में आप लाइन वाइज करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी तो इसको एक ही बार में मैं करके दिखाता हूं तरीका क्या है देखिए पहले तो ये माइनस वन को हमने कॉपी किया फिर उस पार्ट को सेलेक्ट कर लिया जिस पार्ट पर हमें आ, इसको अप्लाई करना है ठीक है अब आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल अल्ट और बी बटन प्रेस करना है ठीक है ये पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की आप यहां पर भी जाकर के लेके आ सकते हैं ठीक है और अब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई पे क्लिक करना है मल्टीप्लाई पे क्लिक करके और अब आपको ओके प्रेस करना है जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सबके पहले ये माइनस आ चुका है इस तरीके से आसानी के साथ आप माइनस लेके आ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आपसे शेयर करें thank you for watching this video